चंद्रमा पूर्णिमा सूर्य हो प्रात की रात की चांदनी ख्याति छंजे जती रात की चांदनी ख्याति छंजे जती कंठमा कोइली फूलमा वासना रिक्कमा पूर्ण हो कांतिमा कांचना तमा पूर्ण हो कान्तिमा काञ्चन प्रेम की सिन्धु हो भक्ति हो शक्ति हो वृक्ष का फेदमा वायु हो विश्व को वृक्ष का फेदमा वायु हो ग्रीष्म को स्वामिनी श्याम की राम की जानकी प्राण की प्राण हो भावमा शादगी प्राण की प्राण हो भावमा शादगी उर्वशी मेनका अप्सरा स्वर्ग का उर्मिला निर्मला सृजना कल्पना उर्मिला निर्मला सृजना कल्पना सुंदरी कोबड़ी कोबड़ी सुंदरी सुंदरी कोबड़ी कोबड़ी सुंदरी छे घर प्रेयसी छन बड़ी सुंदरी छे घर प्रेयसी सुंदरी झन बड़ी छे घर सुंदरी देवयसी छन पड़ी